是与文明的摇篮，呼应云朵白，仰望蓝天蓝。人类的母亲名叫大自然。你是一株草，蔓延的生机，带给我们纯净清新的空。 你是一朵花，绽放的奇迹；一万年轮回，着芬芳的四季。我们属于你，你是大自然。脚下鱼儿属于水，鸟儿属于天，马儿属。 风吹拂森林，雨润泽梦田，共存共生才有和谐的家园。 山巍然的屹立，阳光大地谱写绿色的旋律。你是千条河流淌血脉里，哺育着万物生生生。 恢复森林，雨润草梦田，共存共生才有和谐的家园。山水林田湖草与我们同呼吸，大爱默默美丽中国，山清水。